você dizer. Pela vida. Pela vida. É, Soy Dayan, soy Mbari, soy Rival. Soy Dumbari. Pour les traductions, vous pouvez demander au Pichou, des calandrettes, des calandrous. Nous ferons les traductions tranquillou. Ah, on sait jamais, ça nous fait six mois. Ciao, ciao, ciao, Ouais, ça va toujours ou quoi Si j'aime la vie c'est c'est dans un pourri. Si quand ça me tue pas, ça me rend plus fort. Ce soir, j'ai besoin de toi, va moins un compte encore. Pour un dernier tango, un zombie, laissez la Je suis le remède, pour une terre, je fous les espèces du computerized uh, success.